что это крутой журналист, редактор и медиа-менеджер. Я бы назвала таким форвардом. Полным таким аналогом э, Спадарини Слуцкой у эканамічнай эканамічна финансовой сферы является спадар Бабарык. Для нее невозможного нет. Таких людей всегда не очень много, и поэтому это очень важная роль. То дух профессионализма ён э, прамаўляе и за кратом. Получается, в ночь с 8 на 9 апреля меня перевели из ИВС на Владарского в камеру. В 4 часа утра я туда попала и в первую, в первую минуту увидела Юлю, когда открылась дверь, и Юля с просонья посмотрела. Вот я тогда, можно сказать, и увидела впервые Юлю. Ну, началось наше непосредственное знакомство. так, в принципе, конечно, Юля – это известный человек, известная персона, авторитет в СМИ, поэтому я всегда знала, что есть такая Юлия Слуцкая. Есть вещи, которые не смогут никогда делать никакие роботы и которые имеют неприходящую ценность. Это качественная журналистика. Это настоящие журналистские расследования, это истории про людей, которые могут рассказать только другие люди, которые этим а, искренне интересуются. А, и вот это не умрет. На самом деле познакомились, наверное, где-то в 2010 году, э, летом, когда Юлия работала э, в избирательной кампании Владимира Никляева. Она приехала в Варшаву, чтобы познакомиться с представителями СМИ. Ну а потом, после 2010 э, года, Юлия приехала уже в Варшаву на постоянку Не по своей воле, конечно, но так, так, так, так, такова была ситуация просто после выборов, волна репрессий. Как тогда всем казалось, невиданная совсем и непонятная совсем волна репрессий. Na przełomie 2010 i 2011 roku w press-klubie pojawiła się białoruska dziennikarka. Ktoś ze znajomych dziennikarzy zapytał, czy moglibyśmy zacząć współpracę z dziennikarzami białoruskimi, ponieważ presklub pod od tego jest, <clears throat> żeby dziennikarze ze sobą współpracowali. Spotkaliśmy się z Julią i ona zrobiła na mnie fantastyczne wrażenie e, od razu, dlatego że ona wiedziała, czego chce, że chce, żeby dziennikarze mogli współpracować, żeby mogli się spotykać. Kilka miesięcy później, w czerwcu 2011 roku, było spotkanie założycielskie białoruskiego presklubu i spotykał się raz w miesiącu, czasem częściej, w polskim presklubie. I przez wiele lat Siedzibą białoruskiego press-klubu była Warszawa. Это был первый в мире пресс-клуб, который работал на миграции, и первый в мире пресс-клуб, который работал э, в стране или вокруг страны, которая не являлась свободной с точки зрения э, работы средств массовой информации. Э, и мне до сих пор э, непонятно, как Юлии удалось, удалось вот добиться вот официального статуса в, в, в среде фамилии в семье международных пресс-клубов, потому что вот два условия. Ты работаешь в стране, и ты работаешь в свободной стране. А тут показалось, что как э, раз для нее э, международный пресс-клуб сделал исключение. Э, и это очень хорошо показывает, вот каким человеком является Юлия, что для нее невозможного нет. Она, ее получается сделать все. Я бы назвала таким форвардом, то есть человеком, который э, может вносить какие-то реформистские идеи, реформистские подходы в работе. То есть таких людей всегда не очень много, и поэтому это очень важная роль. В первую очередь бросается в глаза это то, что это э, интеллектуал, человек э, с хорошим образованием. То есть, и мне кажется, что больше всего она в СИЗО страдает именно от того, что она не может реализовать свой потенциал как менеджера, как э, активного человека. Потом, когда на очередной волне э, оттепели в Беларуси Юлии удалось с пресс-клубом переехать в Минск, э, вот этот пресс-клуб для меня тоже лично всегда был такой точкой на мапе, на карте, точкой на карте Минска, в которой обязательно надо было Э, появиться, прийти. Ну, в общем, один из поинтов миссии – это площадка, открытая для всех, и площадка, на которой мы э, по нашей миссии пытаемся разговаривать друг с другом, формировать доверие. Знаете, мне кажется, что один из самых в этом смысле успешных наших ивентов – это те лекции, которые мы делаем с Белстатом. Белстат объяснит, когда Белстат объясняет журналистам, как э, работать с данными. Ну, Белстат, как известно, не самая закрытая структура из ГОСов, а как раз самая открытая, одна из самых открытых. И в этом, ну, мне кажется, что это круто. С Юлией Слуцкой я познакомилась несколько лет назад на вечере памяти а, э, Олеся Липая. Это была осень 2018 года, 40 а, дней после смерти Олеся, и пресс-клуб предоставил нам свое помещение для организации этого вечера. Я, конечно, знала, кто такая Юлия Слуцкая, что это крутой журналист, редактор и медиа-менеджер, но а, так случилось, что до тех пор мы с Юлей лично не пересекались и не общались. Белопан а, был участником проекта пресс-клуба «Медиа IQ». Это мониторинг белорусских медиа на предмет соблюдения журналистских стандартов. И это был а, чудесный проект, а, очень полезный проект. Профессиональная журналистика без стандартов невозможна. Журналистику без стандартов мы сейчас можем наблюдать в работе государственных СМИ, которые истово выполняют госзаказ, а, и навешивают ярлыки на конкретных людей без суда и следствия, а, искажают факты, подтасовывают их, манипулируют ими, по сути, сеют вражду в обществе. А, ну, наверное, по работе государственных СМИ можно сейчас написать классное пособие, какой не должна быть журналистика. Э, ребята из пресс-клуба пригласили меня э, поучаствовать в жюри и поменторить несколько команд э, в пресс-хакатоне. Я привел даже с собой несколько групп, которые как раз-таки журналисты, которые работали в каких-то медиа стандартных, традиционных, остались без работы, думали, вот, собственно, чем дальше заниматься. А там же мы познакомились с каким-то количеством людей, которые, ну, просто очень были воодушевлены и зажигались вообще в самой идее делать какое-то региональное медиа или делать э, какую-то прессу на э, достаточно конкретную тему, которая их, опять же, очень сильно вдохновляла или зажигала. Э, было очень интересно познакомиться со всеми этими ребятами и со всеми этими командами. Пресс-клуб, э, почему крутая площадка, наверное, в первую очередь потому, что а, в каждой стране есть потребности, есть необходимость, чтобы появлялись а, новые ростки, вот какие-то новые а, группы медийные, новые виды прессы. И для того, чтобы это появилось, людям, во-первых, надо место, где они могут общаться с единомышленниками, а с другой стороны, очень важно получить вовремя, вот на самом-самом старте, хотя бы какую-то минимальную помощь. И в отличие от традиционного бизнеса, здесь все-таки есть очень большая социальная составляющая. Пресса для нас очень важна, медиа для нас очень важна. Чтобы узнавать правду, а, чтобы получать обратную связь от общества, а, чтобы узнавать о каких-то вещах, которых иначе мы, может быть, никогда бы не узнали. И, конечно, без такой площадки очень сложно рассчитывать, что люди будут сами, сами собираться и стартовать какие-то новые, а, новые вещи. Яшчэ да прыходу майго ў біс э, біс уладзіў сумесна з прэс-клубам э, экспертна-аналітычны клуб. Я думаю, што гэта адзін з такіх э, выдатных адзін з выдатных экспертных праектаў, каторы таксама карыстаецца немалым попытам. Праект палягае ў тым, што на экспертныя дыскусіі запрашаюцца палітыкі, дыпламаты, эксперты і ўсе гэтыя як айчынныя так і замежныя абмен думкамі абмен меркаваннямі і выпрацоўка пэўных рашэнняў альбо хаця бы хаця бы выпрацоўка пэўных ідэяў наконт аптымальных рашэнняў што да беларусі Я знаю, что и, и команда пресс-клуба, и Юлия, а, они выступали за диалог а, а, журналистов государственных и негосударственных СМИ, за диалог со властью, с бизнесом. Но я думаю, что период, когда диалог с властью, общество с властью был возможен, он уже потерян безвозвратно. Э, те репрессии, которые сейчас идут со стороны власти в отношении медиа и бизнеса, и э, третьего сектора, э, показывает, что в природе этой власти эм, заложено только насилие и только жестокость. Я думаю, что эта власть может пойти на какие-то компромиссы, но только под давлением. Мне кажется, на данный момент Э, возможен какой-то диалог между э, независимыми структурами, но такой диалог с властями просто нереален в теперешних условиях. Ну, в принципе, то, что Юля находится в тюрьме, тому подтверждение. Диалог, безусловно, возможен, но он затруднен, потому что для того, чтобы был диалог, люди, которые участвуют в нем, должны чувствовать себя в безопасности. Они должны чувствовать, что им ничего не будет за высказывание своего мнения. А, очень важно, чтобы а, вот эти разные точки зрения а, не приводили к репрессиям. Поэтому, конечно, часто затруднено. С другой стороны, пытаться все равно нужно, работать над этим все равно нужно. И то, чем занимался пресс-клуб, я считаю, это очень важно, это очень-очень важно важная тема. Вот возвращаясь даже к теме хакатона, там я не заметил какой-то специальной идеологической окраски. Там были э, команды и люди, которые на самом деле э, вот, нацеливались на самые разные темы э, не обязательно политические, э, социально, социальные, локальные, еще что-то. Но я э, надеюсь, откровенно надеюсь, что Э, как обычно будет. То есть история Беларуси показывает, что всегда после репрессий приходит э, время оттепели, когда политзаключенные все-таки выходят на свободу. Я встречал очень многих чиновников э, белорусских, которые ну, понимали, что это не так должно быть. Они понимали, что, что это очень архаично, что это очень так для 20 века, может быть, да, но в 21 веке в центре Европы очень сложно Э, жить и работать и управлять страной, которая не является э, демократией. Э, и я думаю, что чтобы находить таких людей внутри системы, ну, надо предпринимать какие-то попытки диалога. Юлия, я думаю, что Юлия подписалась бы под, под, под моими словами. Много изменилось. В целом в обществе много изменилось. Как мне кажется, что вот культура противостояния, которая была у нас несколько десятилетий, она вообще стала не очень актуальной. А, а стала актуальной скорее культура активизма, когда очень много а, молодых людей, активных людей уже не выстраивают свое будущее на противостоянии и борьбе, а они вокруг себя строят какую-то среду. Эти сообщества, микросообщества объединяются, они разрастаются, и таких становится все больше. попыт на прафесіяналізм быў заўсёды, а апошнім часам ён яшчэ больш узрос у беларускім грамадстве. Э, беларускае грамадства стала яшчэ больш адукаваным на працягу апошніх 10 гадоў. яшчэ больш э, запатрабаваны э, запатрабавана культура менеджменту, тое, што прэзентуе спадарня слуцкая ў, ў, ў найвышэйшай ступені. Pełnym takim analogiem spadarni słudzkiej u ekonomicznej, ekonomiczno-finansowej sfery z'являється спадар Бабарика. Нягледзячы на тое, што яны абодва знаходзяцца ў турме, яны вельмі шмат зрабілі, нашмат болей, чым, чым многія тыя, хто знаходзяцца на свабодзе. Па, па той прычыне, што дух прафесіяналізму ён прамаўляе і з-за кратаў. Прэс-клуб гэта у маім меркаванні, ну і не толькі маім гэта хіба паўсюднае меркаванне што гэта сфера гэта кузня журналісцкіх кадраў прафесійных кадраў гэта выпрацоўка высокіх стандартаў гэта таксама месца дзе сустракаецца журналістыка экспертыза і палітыка если бы у меня была возможность я бы сказала юле что я все передала ее дочери, что в первую очередь, потому что, конечно, она больше всего скучает по родным. А, и сказала бы, что ничего не изменилось, здесь ее ждут, любят, уважают, ценят. Это все. Чтобы она не забывала, что на свободе, я думаю, тысячи людей очень за нее переживают и очень ожидают ее на свободе. А, в Минске, в Варшаве, где-нибудь. Так что, Юля, держись и выходи на свободу как можно быстрее. Julia, tak jak prosiłaś, kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, kiedy przewidywaliśmy, że możesz zostać aresztowana, pytałem Cię wtedy, jak Ci pomóc i Ty powiedziałaś, żebyśmy o Tobie nie zapominali, żebyśmy mówili o tym, co się dzieje. I to Ci obiecuję, że cały czas mówimy i cały czas w różnych, y, Y, do różnych międzynarodowych instytucji, gremiów. Cały czas mówimy o tym, informujemy, że po raz trzeci został przedłużony areszt, że y, są coraz trudniejsze warunki i tak dalej. A to, co Ci mogę powiedzieć, to żebyś się trzymała, żebyś... Y, ja wiem, że to jest trudne, ale to, co wierzysz, ma sens. I dyktatury przemijają, a prawda zostaje.